Kaya salungat sa gusto mo. Kaya ayaw mo pakinggan. Eh, kung ayaw mo pakinggan, eh, umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako eh, kaya lang... Granted! Mabuti pang mamatay ako bilang isang abogada nang sa makikiginig ako ng mga rason na ganon. Minsan may nanligaw sa akin, magyabang siya at sinabing, Nasa dugo talaga namin ang pagiging gwapo. Ang sabi ko naman, bakit sa dugo lang? Bakit hindi napunta sa mukha mo? Kung pangit ka at mahilig kang mag-selfie, sabihin mo na lang na lahat ng pictures mo ay wacky. Alam mo ba kung bakit pumasa ang anti-cybercrime law? Dahil sa profile picture mo. Face to face, huwag kang mag-upa ng attack dog mo. Ikaw ang humarap sa akin. Tapos na ba ang exams mo? Baka pwedeng ako naman ang sagutin mo. Sa na mag-lecture ng mag-lecture o mag-orate sa taong bayan, kung minsan mas madali pa kung idaan na lang natin sa pabiro dahil diyan nagkakaintindihan tayo, lalo na tayo mga Pilipino. Sabihin ninyo sa crush ninyo, sa klase, pahingi naman ako ng papel papel sa buhay mo. I would like to thank all the millions of stupid people in the Philippines because they inspired this book. Kung walang kayang may sagot sa exam, ilagay na lang ninyo magmahal. Dahil, dahil, kailanman hindi mali ang magmahal. I only advise, I did not order. Really? Buti sana kung wala akong doctorate o hindi ako nag-graduate sa UP. Malas natin, I did both. Cup noodles ka ba? Gusto kasi, gusto kasi kitang buhusan ng kumukulong tubig. Paano mang hold up ang nga sosyal? Sinasabi, hold up here. Make bigay, all your thing is. Don't make galaw or I'll make tusok-tusok you. Anong height mo? Paano ka nagkasya sa puso ko? Kadaling sabihin na igera natin ang China. Eh kung matalo, China, at nag-surrender silang lahat, anong ipapakain natin sa kanila? Bakit nakaschedule sa tag-init ang kampanya para eleksyon? Dahil dito napapatunayan kung anong klaseng politiko ang nangangampanya. Kung matunaw sila sa init, ibig sabihin plastic sila. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay at imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado at sa House of Representatives. Tignan natin. Christmas ka ba? Kasi I want to marry you. Kung wala naman kayong pambili ng flowers or chocolate sa Valentine's Day, bigyan ninyo ng kiss. Kung ayaw, sabihin nyo, eh di balik mo will never quit. I will never stop. I will never withdraw. Okay? Ikaw ba'y nagbasa ng iba pang mga mababasa mo para maganda ng iyong sasabihin ngayon? Wala po. Wala? Hindi ka nagbasa o hindi ka marunong? Kailan nag-umpisa ang pera mo? I invoke my right against self-incrimination po. Ay, gusto ko sanang turuan mo ko para yumaman din ako. Sir, yes or no? It didn't appear that way to me, Your Honor. Ah, really? What appeared to you then? That uh, there was a party, the prosecution team, who wanted some... I know, but didn't you ask, since you are a lawyer and a registered one at that, you've signed the role of attorneys, did you ask what they wanted it for? You mean you were completely innocent of what the purpose was for asking for this list? It uh, appeared to me that they needed some materials for re- research, Your Honor. Research? Research for what? Did you ask? <laughs> One is at fault here. I wouldn't know, Your Honor. As long, as far as I... I commend your ignorance, Mr. Administrator. As an example to all others, you should not be as ignorant as you are. Tawanan tayo ng mga students of constitutional law in all tripartite democracies like ours. Pag may term of art, huwag mong gamitin yan. Kung hindi ka sigurado kung anong meaning yan. Kaya tayo tumatagal dito eh. UP students are going to conduct a referendum or a survey with three questions. Sa tingin mo ba, pwede pang manatili sa, sa posisyon si Chief Justice Corona and others of like import? In the first place, no UP student with an IQ that is demanded of the state university will conduct that kind of a survey when Only the prosecution has presented evidence. Wala pa nga nag-present ng evidence ang defense eh. Magtatanong ka na? And secondly, what is the implication? That this matter can be resolved by referendum? Eh kung mag-survey kaya, ang Ateneo at kontra sa survey ng UP, ano ngayon ang gagawin natin? Anong klaseng pampropaganda yan, Aber? Mag-isip-isip naman kayo, nakaka-insulto. You're an insult to the intelligence of educated Filipinos. Ang question natin ay, baka hindi tuwid na daan dinaanan natin, tingnan lang natin. As to these are the entries uh, submitted to us by the taxpayer. That is correct. Because, to repeat, you are not qualified, you are not qualified as an expert witness, and therefore you have no business expressing your opinion or drawing conclusions. You can simply read out of the document or recite them if they are memorized. Yes, ma'am. Good, very good. Now we understand each other. Marco. sa mga kaibigan po namin mga Korean doon sa CPR. Ah, uh, so you're a quick learner, no? Tatanggap ka na you have no academic preparation. You are not born a family with connections. Pero bigla ka na lang nagpag-usap sa mga taga-Korea, ganon, ganon ang apelido. Opo, sa CPR po. Kasi right? po. Ngayon, nung mga late 1990s na yon, una, mukhang nagnegosyo ka na uh, how do you say, partner mo ang mga mayor sa Zamboanga tungkol sa pagbigay ng mga projects o pagbigay ng mga tinawag ng farm materials. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, o marami pala tayo sa atin ay honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin at malinis pala sa buong bansa, eh bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as